素質を持つと見込まれ大林寺に入門した珍味はその期待に応え金丹ラオチュウという仲間と共に新山領域の試験に合格した果たして珍味の前にいかなる厳しい修行が待ち受けているのか気を消せ新残業はつらいよ頑張れよ珍味しっかりな 気をつけてな元気でな負けるんじゃねえぞさあ <laughs> 俺たちの分まで頑張ってくれよなありがとうみんな成果を楽しみにしててねさあ珍味そろそろ出発するぞはい田淵チ先輩じゃあ行ってくる頑張れよ体に気をつけてな泣いて帰ってくるんじゃないぞ金ン食べ過ぎに注意しろよ余計なお世話じゃ頑張れよ 珍味たちは新山業の建礼法に旅立ちました果たして奥義を掴んできてくれるでしょうかん来地来地はおらぬかほうほう近頃ひょろひょろ出歩いてると思うとったが今日は勉強か <laughs> あああまり無理をせんようにな来地 ライチまた逃げおったな には連れて行けないんだすぐ帰ってくるよ悟空を頼むようんでこれん心を込めて作ったのありがとうえー、そういうことちゃんとみんなの分も入ってるよありがとうじゃあ僕たちそろそろ行くから気をつけて帰るんだようん分かった みんな頑張ってねお弁当ありがとういってらっしゃい <laughs> でもないわさあ帰りましょうごくん腹減ったライチからもらったお弁当食べようぜもう食おう食おううわおまんじゅうだ うまそう食べよう食べよういただきますおうんうんうんうんうんこれは 雷ちめだってしばらくの間いたずらお預けなんだもん 快给姑子。 でどんな修行が待ってるんだろう新山業の天道禅師はかなり厳しい先生らしいぞおじけついたのか帰るんなら今のうちだぞ誰もいやスリル満点だ落ちたらおだ仏じゃなあ 珍味先に橋渡れ何かあったのラオチュウ先輩別にまさか怖いんじゃバカな帰るなら今のうちだぞなんちゃってこんなもんはだな <laughs> ラオチュウ先輩先に行ってるよおおい珍味あんまり揺らすなよごめんごめんほら平気だ んなもん怖くないああ揺らすなジュ先輩急いで綱が切れかかっているそんなこと言っても足が動かない これは罠だ陰謀だ <laughs> あの橋は腐っとったんじゃここらの門はみんなあっちを渡るんじゃよああ は天道禅師のところへ行くのかねおじいちゃんは天道禅師を知っているのいや知るも知らんも今から行くとこじゃやったついてるじいさん何しとんじゃお釣りじゃよ見りゃわかるわ私たちは先を急いでいる釣りなどをしておられては困るのだまあ日暮れまでには間があるお前たちも釣ったらどうじゃい行ってみよ おいミ味しょうがないやつだへえ泳いでる魚が見えるんだ竿は貸してやるぞやってみるかたく珍味のやつ金太あんなやつほっといて行って手合わせ行くかああ俺たちだけでも新産業に備えておこうぜ行くぞ金太おう 魚が逃げていくよさっきじゃよさっきお前の連れが発する互いを倒そうとするを感じて魚たち逃げるんじゃこれでは晩飯がこれでが消えたぞ <laughs> ここが天道禅師の庵じゃ。 声を出さずとも聞こえとる、じいさんじゃないんじゃよ天道禅師だから聞こえとると言っとるだろうてえええ天道禅師最初からそうじゃないかと思っておりましたさすが目の輝きが違っておりますおもみしましょうか 100万円とすいただきます二人とも食べないのなかなかいけんのにわわわしがもらおうかの、うん、電動電池稽古をつけてくださいうんうん電動電池電動戦士奥義を極めない限り山を降りないつもりでやってきたのです やいや今日はもう遅い寝よう寝よう <laughs> 新残業って意外に楽でいいな が増えた分頑張って釣りをせねばな新産業はいつになったら始めるんですかお願いしますうんそんなに修行がしたければはい洗濯でもしといてくれはあ調子狂うなこんな新産業があるか 天道禅師は何を考えているんだなんか考えがあるんじゃないのかなまったく調子狂うよな考えたって何も考えてないんじゃないんか偽物じゃったりしてまさかひょっとして年を取って力が落ちたのを俺たちに悟られたくないのかもしれないないや大いに考えられることかもよしここのところは手を組もううん手を組むって何をするつもり 何って決まってるじゃろ奴の力を試してみるんじゃ珍味お前だってそうだろこんなところに選択するために俺たちは来たわけじゃないはずだそりゃそうだけどなんか大変なことになりそうだな天道電磁が の岩を見て殺気じゃ殺気お前の連れが発する互いを倒そうとする殺気を感じて魚たちが逃げるんじゃ天道禅師はあらゆる気配を消して魚たちを安心させているんだだからまるで岩と一体になったように見えるんだまさかそんなことをあれを見て 道禅師を岩かなんかだと思ってるんだまさか剣道禅師は今自然と一体になっている買いかぶりじゃただ狸寝入りしているだけじゃ俺が んのスズメたちよお前たちの殺気はスズメにも悟られる無駄な戦いを起こすだけだ本当に良い刀は良い鞘に入っている天狼禅師は僕たちの殺気が消えるのを待っていたんだ大臨時憲法は無益な戦いを行うものではない人々を助けるための憲法だということを禅師は教えてくれていたのか すっかり忘れておったまず行を始めたければその殺気を消し自然と一体になるのじゃ天道禅師でもどうやれば自然と一体になれるのですかんお前らのおかげで魚を取り損なった源明谷に行って夕食の卵を取ってこい源明谷 こんなところに何のタバコがあるって言うんじゃああやっぱり鳥の巣は木の上だろうなああ違うちょっと足をひねったかな。 今縄の代わりになるもを探してくるあ待てよ私も行く沢沿いに行けばどこかに出られるかな は毒蛇の住みかだったんだこの卵は毒蛇の卵金山先輩老中先輩早く卵を今探してるところじゃ我慢のないやつヘイ毒蛇の卵 青千代先輩危ないところだったな珍味スタジャ 自然と一体になるのじゃそういえばあの時天道禅師はまるで岩と一体のように見えたそうか地味岩になれ近場近やるしかないな を走っていれば敵も恐れ襲ってくる殺気を消して自然と一体となれば無駄な戦いは起こらない人間も自然の一部なんだ自然に逆らって生きてはいけない心を静め穏やかにすることで自然の中に溶け込むんだ ゆる殺気を消して自然と一体になったあいつ電動禅師の言ったことをもはや体得したんかうかうかしてはいられないぞ珍味には負けられんま全ては珍味を谷底から引き上げてからだうん珍味珍味 さあ早くこのツタを使って登ってこい金丹先輩ラウチュ先輩 <laughs> まあどうやら新山行の一つを学び終えたようじゃなではさっさと帰って今日のおかずに期待しようか。 こりゃうまそうじゃどうしたみんな遠慮せずに食えそんなことじゃ明日からの厳しい修行にはついていけんぞ善治本当ですかこのまま返すわけにもいかんじゃろうやったやった先輩やりました けるか、うん、いよいよ新山業の厳しい日々が始まります珍味金丹ラオチュウ3人は果たして試練の日々に耐えられるのでしょうか